маэстро, солнце Италии, расточающее свои звонкие лучи всему миру. Так отзывались о знаменитом оперном композиторе, авторе множества шедевров. Однако современникам был известен и другой Россини. Россини как автор камерной музыки. Еще в 12 лет он написал 6 сонат для струнного квартета. Они были очень популярны в его время. И сегодня первая из этих сонат звучит в приложении для квартета духовых. И, кстати, сказать, Россини очень любил духовые инструменты. Достаточно вспомнить концерты, фантазии для кларнета, фагота. Достаточно вспомнить его развернутые, виртуознейшие соло, которые звучат в оперных увертюрах. И, кроме того, известно, что отец Россини был выдающимся волторнистом. Каждая партия квартета воспринимается как оперный персонаж, камерический лирический, помпезный, словно любимые герои будущих опер Джоакина Россини воплотились в голоса духовых инструментов – флейты, кларнета, валторны и фагота. Итак, Джоакина Россини, квартет «Фа-мажор» в трех частях. Исполняют лауреаты международных конкурсов Тимофей Фуклев, флейта, Андрей Оксенберг, кларнет, Геннадий Колотилов, фагот, заслуженный артист Украины Александр Брендович, валторна.